Usai putus dengan Marcel Darwin dan disebut-sebut punya pacar baru dari kalangan selebriti, Michelle Zudit rupanya mengaku tak pacaran dengan Rizky Nazar, pria yang digadang-gadang kekasihnya itu. Michelle yang enggan menyebutkan identitas kekasih barunya tersebut menegaskan bahwa ia dan pacarnya sudah sangat dekat. Bahkan saking dekatnya, Michelle pun sudah mengenalkan pria beruntung itu kepada kedua orang tuanya. Dan mengetahui Michelle mengenalkan pacar barunya, kedua orang tua dan keluarga pun meresponnya dengan cukup santai, alias mereka menerima kehadiran kekasih Michelle di tengah keluarga keluarga juga apa ya um, udah sih udah responnya gimana responnya santai baik Walau tak mau menjelaskan secara mendetail identitas pacarnya, Michelle sendiri memberi sejumlah bocoran siapa pria dimaksud yang menjadi kekasih barunya itu. Menurut wanita 21 tahun ini, pacarnya adalah sosok pria yang bekerja di luar dunia hiburan. Michelle mengaku sudah cukup nyaman bersama kekasihnya yang rupanya bukan tipe pria pecemburu bila melihat Michelle melakoni adegan mesra dengan lawan mainnya. Ah, bisa banget deh. Enggak enggak ya? dari dunia entertain, ada. kan kamu banyak hmm. ada request di apa tiktok tiktok itu tapi kenapa memilih gantinya Uh, sebagai profesionalitas aja jadi kayak uh, nggak cinlok itu pembuktian kalau ya udah kita melakukan itu dengan sangat baik dan sangat profesional gitu sih mas tapi udah cukup nyaman dengan yang sekarang ini atau apa ya ya cukup nyaman lega bebas dan tidak khawatir nggak dijelas-jelas ya apabila ada adegan Uh, enggak sih dari dulu juga nggak aku nggak pernah dapat yang jelas-jelasan dan lain sebagainya karena emang tahu kan uh, uh, kenapa ya kalau misalnya dibilang di dunia entertain pasti ya kerjaannya adegan ini adegan itu chemistry ini dan harus workshop dan pendekatan jadi kayak emang udah resikonya masing-masing sih sebenarnya berapa lama ya sekarang hiburan. Michelle mengaku sudah cukup nyaman bersama kekasihnya yang rupanya bukan tipe pria pecemburu bila melihat Michelle melakoni adegan mesra dengan lawan mainnya bisa banget deh nggak dari dunia entertain nggak nggak dari dunia entertain ada sama Ade kan kamu banyak mm -hmm. ada event di apa di vlog vlog itu. -hmm. kenapa pilih kan